各位大家好，今天来介绍 FreeCAD 实体绘制。首先开启 FreeCAD，创建一个新的空白档案，新增可编辑物体，创建一个草图 s y 平面。 矩形，对称，对称，距离三十，距离二十。 离开草图，长料，三次，OK，建立新基准面，OK，草图，矩形。 一寸，高度二十五，水平二十四，离开草图，以选定草图产生凹陷，通过全部。 切换可见性，空白键， <coughs> 建立新基准面，OK，草图，绘制两个圆，对称。 相等，半径五，距离二十，结束草图，整料。 这样可建一的晶体里面，去掉，点选这个面，建立一个新基平面。OK，草图，切换，可见性，参考，会员。 相等，半径二点五，结束草图，凹陷，通过全部。 基准面，OK，草图，矩形，矩形，裁剪，对称。 尺寸，给定尺寸，三，给定相等，给定距离。 指定距离。C。离开草图。建立新基准面。面八。 立轴向上二十，OK，草图，两个矩形，裁切，裁剪。 对称，对称，对称，对称，相相等。 距离二，距离八，距离八，结束草图。 选择，OK。那这边不要去用到这个断面混层，要不然还要再用一个八底再去生成。建立新基准点，中间。 建立数据节点，中间建立轴线，第一点，第二点，OK，建立信息组件，OK，建立草图。 是，没错，距离。 距离五结束草图，旋转，选取参考，确认。 点选基准面，草图，矩形，距离啊，等心，二，恢 对称，距离十二，距离二，结束草图。 旋转除了。我我操！释放可见性。嗯，此次练习主要是练习到 <clears throat> 建立。 基准面，再来绘制草图，然后确定基准点跟基准轴线，来作为旋转、除料、挖槽的参考。那今天就简单介绍到这边，谢谢各位。